You so sweet，你甜得像蜂蜜。Oh baby，you know what I mean，为你什么都可以，像是我可以为你多爬楼梯。 可以为你早睡早起，我可以为你扫手印，我可以为你假庆忌。我是真的真的真的好喜欢你，我相信我可以让你河流湍急，水流满地没有关系，没有关系，女生要保护自己的身体。我可以不要其他女孩当我坐骑，尊重彼此从你我来做起。有关系，有关系，假如真的贴心就不要让她担心。 So sweet，甜得像蜂蜜，Honey Honey，我是你的小熊，维尼喂你，喂你，喂你，喂你，喂你，喂你，喂你，喂你的第 Baby，you so sweet，甜得像蜂蜜，Honey Honey，我是你的小熊，维尼为你，为你，为你，为你，为你，为你，为你，为你的第一。山不转路转，人转个弯 h we the fucking fucking 七零三，h Francisco Boys，对我意味着还跟佩特一对，多元发展就为了为了能够达到顶端，看看下面多美丽台湾的景观。为了多元发展，我还跑去认识景官。到达顶端，越接近太阳，才能融化冰山。冰山，把脸，冰山的一角，拿来包辣的。打点话，Me，You make me crazy，You make me crazy，You make me crazy，Oh，you pretty lady，You pretty lady，Maybe we can get l a i e and make some baby。 boys at and where's the girls at? Just shake your body, you'll be a man. Baby, you so sweet and it's for me, honey, honey. 你是你的就会是你的。我说别担心，Don't worry，革命尚未成功，同志仍需继续努力。Oh honey，Oh honey，我相信我们可以。Let's go marry，Go marry，Love and peace 组成一个大家庭。Baby you so sweet and you are so for me，Honey honey，我是你的小熊维尼，为你为你为你为你为你为你为你为你为你的第一。Baby you so sweet and you are so for me，Honey。 so sweet, baby, you so sweet, you so sweet 你真的像是蜂蜜，Honey Honey，我是你的小熊维尼，baby you so sweet, you so sweet. Baby, you so sweet。